მე ფერმუთი ვიფრო წესერა თუ არ მოიქცეთ ახლა გიაფარადაშვილი შემოვა ჩვენთან სტუდიაში და ორივეს ისე გაგაგრობთ რომ შემდეგ შაბათამდე ვერ ახლა მაგას დიდხანს დავალოდინეს თორე დაბრაზდება ხო აი გიაფარადაშვილი ვახსენე ყველა ზაგია საყარელი ორი გია ორი ზაგია რომელიც ყველა ჯერზე გვაოცებს ნახოთ დღეს რითი გაგო მოფრინდა ორი გია ორი ილუზიონი მოგესალმებით. ჩემო გია, ჩემო ნანუკა. გიათაც იმა გამიქვია. კიდე კაი, მე ვიფიქრე რომ ხაერი და შემოხვიდე. კი, კი. გაიგვიზეთ. აა. მოგესალმებით. ამას რა გეუქენით რა ამას. კი, ას. ჩემი სეხნია, ვერა, ძალიან ძალიან მიყვარს გია. ან ერთი პროპორცია. მე ძიმასაც უყვარს და მე, მაგრამ მე ძიმას მიყვარს თქვენაც და თქვენაც. თქვენ ძალიან გვიყვართ და ძალიან გვიხარია რომ მოხვედით დღეს ჩვენთან ჩვენ ოჯახში. მოგესალმებით ყველას და ჩვენ მაყურებლებს კიდე. ჩვენ კარგად მოვიქცევით რომ არ გაგვაქროთ გადაცემის ბოლომდე, მაგრამ აი რატომ გაჩნდა მისრაფება რომ ოდესღაც თქვენს ხორებაში რომ აკეთოთ ის რითიც გააოცებთ საზოგადოებას? გახდეთ ილუზიონისტი. რა არის ეს ძალიან მინდოდა რომ გამختارიყავი მხატვარი, ოქრომჭედელი, იმიტომ რომ мама მყავდა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ოქრომჭედელი იყო არა მხოლოდ თბილისში, ყოფილი საბჭოთა კავშირში. ხატავ ძალიან კარგად, ძალიან მინდოდა რომ გავყოლილიყავი ამ ხელობას. მარა ერთვენიერ დღეს სკოლაში, სკოლაში. ერთი აი ესეთი პიროვნება იყო გია ალავიძე და მისი мама ცირკში გამომცხადებელი იყო. გამოდიან სახიობები ძალიან ულამაზეს პიროვნება იყო და კიო იყო ჩამოსული. კიო. მაშინ კი, მაშინ არსებობდა 1-3 ილუზიონისტის სუ. დიახ. საბჭოთა კავშირში ყოფილში. ну кия იყო ერთ-ერთი და ძალიან მაგარი. მანახა ცხვირსახოცებით რაღაცა. და რაღაცა დაუჭირია ამას მუღამი. დავიწყე, დავიწყე, დავიწყე და მე ერთშენიერ დღეს აი როგორც შემიშვილი ვთქვა 16 წლის ამყავ შვილი ეკვაფს დიდ ბალეტს სამლობ სანპეტერბურგში მარი ეტაც სამე და უკვე ეკვაფს ესეთი თეატრი არის მარიინსკი თეატრი ეხლა მიდის დი თეატრი ექნება როლები ერთშენიერ დღეს როგორც ის მოიქცა აი ზუსტად ანალოგიური მოხდა ეძინა რო გამოვიდა დილით არ არიცოდა რის ბალეტი რა ბალეტი მე ვქი ჩემი ხელობა ვასაბლო და რას მეუნება მე მე და ჩემი მეუღლებს ვიბართ რომ მე ვარ სიზმარი ვნახევ რომ უნდა ვიცეკო დიდი ბალეტიო რააკეთა ტრიალი ისეთი რასაც უკვე პროფესიონალები როაკეთებენ და დაიწყო ბარიშნიყოვი ვინ იყო ვახტან ჭაბუკიანი ვინ იყო ქალ ალბატონი ულამაზესი ნინო ანანიაშვილი ვინ იყო როგორც აკვავნენ და იგივე მეც აი ეს ღვირსახოცები რომ ვისწავლე აი ბოდიში აი რომ გაჩვენა ეს ღვირსახოცები ეხლა მე რო უყურებ ხოლმე აი თქვენ რო გიყურებთ ახალგაზრდა თაობას ამ ილუზიონისტებს პირველ რიგში ბრაზდები რომ აი როგორ ვერ გამიჩნდა მაგიტო ხوار დაიწეთ მაგიტო რომ აი ფიტები გამიჩნდა ძალიან სტრაფი და რო რო უყურე რომ ჩემი ჟანრის ადამიანი არ არსებობდა თბილისში და საბჭოთა კავშირში იყვნენ ზუსტად სამი, მე ვთქვი, აი უნდა გავხდე ილუზიონისტი. мама ჩემი, დედა ჩემი უარსე იყვნენ. ხო, მაგრამ სად ისავლეთ ეს ხელობა? არავინ არ არის. დავიძინე, ნახე სიზმარი, შეიძლება. ანუ სიზმარი ნახე, ხედავ. სიზმარი ვნახე. მე რომ გამოდივარ სცენაზე, აი ფრინავი ჯოხით. გახსოვთ თქვენ ფრინავი ჯოკი ამის ავტორი ვიყავი ამითი გავითქვი სახელი საтраბახო და იმით არა ეხლა ჩამოვედი გასტროლებზე ვიყავი და კი ტა არა ძუა ძუა კი ბატონო მაგრამ გათქმევინა იმას ხო ძუა კი მარა იმას შესრულება რა თქმა უნდა ეგ არის ხელოვნება კაცო ძუის გარდა ახალი მეთოდი დავამუღამე ახლა რომელსაც მუშაობ ფიზიკური მაგნიტური ძალით სუს ხوانه ერთ ამაკ და ერთხელ როცა მოხვდები კიდე თქვენთან აი მას მე გავაკეთე ძალიან ხوانه დღესაც არის რა არის საჭირო იმისთვის რომ გავხდეთ ილუზიონისტი აი ნიჭი არის საჭირო მოხერხებულობა აი თითები სტრაფი აი ჩემნაერი სტრაფი მე თითები მქონა ძალიან სტრაფი ბებია პენსიას რომ მოუტანდნენ პენსია იყო 40 მან ერთი ჩი მოგია დამითვალე დამითვალე და ხუთიანები იყო სამიანები და ვითვლი 1 2 3 4 ნუ 40-მდე რომ მივდიოდი ვითვლი კიდე 41 42 60 აი მე შეშალათ და როვაძლებდი ესე შეტრიალებოდა და ფუ 1 2 და მეუნება 30 10 რა იქნება ანუ 10 გიას პენსიონერია და მოდი დაუთვალეთ გიას პენსია გააკმოთ ანუ რა მაინტერესებს <laughs> ენაცოლო შენი გია ეხლა გიცმენდი ნახე სწრაფი თითები ასაკში რო შედიხარ მარილები ხო არ გაწუხებს დამ დამეწყო მარტო ერთიცზე, მაგრამ გინდათ ნახოთ ყველაზე კი ბატონო, აი აქ ამაკ უკვე. აი ხედა. მაგრამ ტკივილები მაქვს, მაგრამ მე მაინც სულ ვიზილავ, დიახ, დიახ, აი სუვარდიში ვარ. არ დაგავიწყე ჩემი წლები გიუშ მეც მალე პენსიაზე მივდივარ მაგრამ ცდილობ რომ ვიყო ყოველთვის აი შეჭი აი აი ეს ისფერებში რო გაქვთ არა ეგ არ უნდა აგებოს დაალაგებული ხო არა არა იყოს იყოს იყოს კარგია გამაკრო არის? მოდი გაგიკეთეთ, აბა რამე გაგვიკეთეთ. აუ აუცილებლად ძალიან მაინტერესებს. ციტატის სისტრაფეზე წავიდა საუბარი. ყველაზე სადაც არის ყველაზე დიდი სისტრაფე თითების მსოფლიოში არის აი ესეთი ნომერი, მე განახებთ ეხლავე თქვენ. ანუ ბანკოტი კეთდება ხო ეს? კი ბატონო, აი შეამოწმეთ რახანს თქვენ მესაუბრებით. დიასაც მიეცით. თქვენთანაც მოვალ აუცილებლად. არაფერი არ არის შიგნით და ესე იგი ვიღებთ M5 კარტს. დაუბრუნე გია. აგერ. ნახე, ბეჭედივით რო იკეთეთ ხელზე შეხეთ. დაბდებთ მაკუჩი. შეიძლება გია. ანუ მთ ყუთიანად ვდებთ. უყურეთ კარგა, დიახ, ყუთიანად ვდებთ. აი, სისტრაფე ნახეთ და როდის უნდა გავაკრო ნახეთ. ჰოპ და უკვე ვაფშე არაფერი აღარა. კარგი რა, ახლა. ბანგი რაში გიჟეა კარგი გეყვეწები კარგი ეხლა სად არის ეხლა საათ გაწოჩველი ნუ რა ერთი ბეჭედი მათხოვენ აი აი მე მეტოდა ბრილიანტი არა უშავს აი მე ბრილიანტი ბრილიანტი ის შვილი ვიყავი ვიღებ თქვენ ბეჭედს აი ვაგდებ აი ამ ხელში უბრალოდ აი ესეთ რამეს რო ვაკეთებ აღარ არის გაქრა შენი ბრილიანტები ჯიბეში არა არა აქ არის ისე ვაკ ის რანაირა აა გენაცვალე აი კიდე აღარ მოხდა აღარ მოხდა გიას აღარ მისე ბეჭედი ვაიმე. დიახ, ნახე ხა იგივეა თუ არა, ეს რა. მე გონა რომ ორ ცალს მომცემდა. ის კარტი საწაი. არა, კარტი ავსიმე. დიახ, შე შევედით მაღაზიაში რა, მე ეტაც სამე და ვეუბნები რომ აბა ერთ კარატიანი ბრილიანტი მანახე მეთქი, ნუ მე ხო და რომ მომცა, ფიქრობ, ეგეთი მოდელი თვალი ხო? <laughs> რო გაუქრე. გაგიშდა? ხუმრობ მე უთხარი არა კაცო ეს აქ ხდება თუ ზღვეში არა იქითკენ იმიტომ რა ხაშია ეგეთ Where's my ring მე უთხარი I'm sorry I'm sorry მეთქი რაღაცა რაღაცა და რო ამოვიღე ჯიბიდან წავიდა შეამოწმა თვალი ხო არ გამომიცვალაო შეიძლება ისეთის გავაკეთე ხო და შენ ძიგი ვერ მიეჩე აუ კიდე ნანუკას და რუსკას კაიმე უძვნია ესეთ რაღაცას უნდა გაგჭრა შუაზე შეამოწმეთ აბა აბა აი, ყველაფერი რიქსია, ჩვენის გოგოები. გამედიება. ხო, ჩვენ დამხმარე გოგონები. მოვძანდით. მოვდივარ. ჩემი დიპლომატით მოვდივარ. <laughs> და დავდე. გამჭვირვალე დიპლომატი. ავიღე ცხვირ საფოცი. ინებეთ. აჰა. და უბრალოდ გადავახურე. ოჩ, მეღი სხვა არაფერი. და თქვენთვის ყვავილები <laughs> მძალიან ბევრი შეგო. საით. სად იყვნენ ეს ყვავილები კი, მარა? აი ნუ ფაქტია რომ არის ისევ ესება ნერვები ისევ ესება ნერვები რომ აი ესე იგი ეს ყველა ჩემი ახლობელი მეუნება რა 8 მარტი რო არის მათხოვე რა შენი დიპლომატიო რო ხო ძვირია რა ყვავილები მაგათხოვეო რა დიპლომატიც გაიძვირია ბატონო ეს ძალიან ძვირია დიახ აგერადი უძირესია ეს გამჭირვალე დიპლომატია ეს ერთ ბატონო გია არის რამე რაც გინდოდათ ამ ფოკუსებიდან რომ გაგეკეთებინა მე მივაქცია ძალიან ბევრს არა არა მე რასაც რაც ჩამიფიქრია ყველაფერი გავაკეთე და ისიც მინდა ძალიან აი ისე გითხრა ჩინაურულად რასაც მე უცხოეთში მუშაობ თბილისში მე იმას არ ამუშაობ საბჭოთა კავშირში მე არ ამუშაობდი იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი გვიგრძალავდნენ ცოტა დიდ რაღაცებით მუშაობას ხო და ანაზღაურება იყო ძალიან აი აი აი როგორ გითხრათ კი ბატონო მე ჩემ პოპულარობას მივაღწიე მე მქონდა ფრინავი ჯოხი კარტებით მე რომ მუშაობდი ეს იყო ბურთებით მუშაობდი და აი ეს იყო ჩემი კიდე ეს იყო აი ამ ტექნიკით მუშაობდი ძალიან მაგრა რასაც თქვენ ახლა თქვენს გააკეთებ და მეც ანუ და კონდა მე ავიღე ესეთი გეზი თანამედროვე ილუზიონისტები ხავი აი იყვნენ მაგალითად აი ცინის მოიხდიდნენ კურდღელს ესე გააკეთებდნენ კურდღელს ამოიღებდნენ კარც რაღაცას და მე უკვე აქ უკვე იცით რა არის აი ხო აი რაღაცა დომიმასავით რაღაცა ესეთი და ხო და მომიცით უფლება რომ გავაოცოთ ბატონო პლასტიკით გავაკეთე ყველაფერი და ამან ამწიაზე რომ გავაოცოთ ხა მე ნანიკო ბატონო გია მეც ჩემის მხრივ ბავშვობიდან ვოცნებობდი ილუზიონისტობაზე აჰა და არის რამდენიმე ფოკუსი რომელიც მე ავით ისე ჯაჯო გადამზანდი პარტერში მოდი გენაცვალოს გია თავი არ მოგჭრა ეხა მოდი შეფერებს არის ცოტა ამაღლებაზე უნდა დავშენ მე მჯერა შენ მოიცადეთ თავი არ დაარტყას უკვე ბალიშები დაუ ბურთი შეამოწმეთ თუ გნებავთ? კი, მჯერა. არა, ნახე, მივი, ნახე. მჯერა. მოდი გენაცვალე. ბურთია. ნუ გაი. ჩვეულებრივი ბურთი. ხედავ? კი. ახლა მე ამ ბურთს გადავყლაპავ. ვაი. და შემდეგ თქვენი სწხოვნით უკან ამოვიღებ. არი ფიქრობთ ისაც? რა ხოლმე დაიტოვებ? არა, მაინც ამოვიღებ. 1 2 და 3. მამა, გავგიჟდები, ხო გულს რატომ ეხეთქე? აჰა. იცი ხო? <laughs> არა, არა, იმან არის ის. კიდე! ნანუკა. ნანუშ, ეხლა ერთი რამე <laughs> და მე როდო დაგეხმარო. შეიძლება ბურთი. უიმე არ გამაკეთებინა რა. დაიწუჭა ფოკუსი. არა, ვაი, დაიწუჭა ფოკუსი. მე ვაკეთებდი ამას, მაგრამ ესე როგორც ეხლა გააკეთა. ხო. აი ეს მე ეგეთი რამე არ არ გამიკეთებია. ოჩა. მე ძლად მინდოდა. არა ძალიან გამოგივიდა კაცო მაგრამ მე გაჩუქებ შენ აი ერთ-ერთ ნომერს ერთ ფოკუს გაჩუქებ მე შენ პირადად ვაა სანამ წავალ აი ეს აი პირადად ექსკლუზიური ნამდვილი იქნება აბა თუ შეიძლება თუ დაბძანდებით კარგია მე ძლები აგერ და თქვენ დიახ შენ აქეთ გაზმოჯექ ზედმეტი ხარ კი ბატონო ზედმეტი შენ გააკეთეთ ხელები აი ესე თქვენაც აი ხლა აი ესე გააკეთეთ და აი ესე გააკეთეთ. აი ახლა კიდე აი ესე გააკეთეთ. გააკეთე ბიჭო. მე კიდევ აი ესე ეს არის მტრედი და გაუშვით მტრედი და დაუქნიეთ ხელი და დააბრუნეთ ეგეთ პოზიციაში. აი ესე. გაჩერდით ორივე. მე მაქვს ორი ჯოხი. მტრედი არ გაიჩნდა, სწორი გაგიზდები. ეხლა მტრედი რომ ამომივიდეს ხელი თქვენთან. მადლობთ. დაიჭირეთ ჯოხი. როგორ მეგაზმოჭდა ჯოხი? ერთი თქვენთან. დაიჭირეთ ჯოხი. აი ეს. და რეჯვეთ ბიჭებს თავში. როგორ მაინდა? არა, ნახეთ ეხლა ნახეთ ახლა სასწაულს როგორ იზავს. ნახე. მაშასე. დედა. ავიღეთ ერთი ჯოხი. ჩემ ნანუკას ვენაცვალე უყურე, შეუბერე. ვაიმე. რა სიგიჟეა? რუსკა. დე. შენ შეუბერე. რა რა სიგიშია რა რა ეს იყო გია ნანკა და რუსკა რა? ცოტა მივხვდი როგორ იყო ფოკუსი გაკეთებული. ჩემოდანიც მივხვდი. სერიოზულ სტრესს იღებს ძიმა. აი თქვენგან გასწოვით ეხა მეგეთქი. უყურე თქვენგან გასწოვით მეგეთქი. მე არც ფიქრობ რომ გამოვიცო და ვიღებ სიამოვნებას. არა, მე მინდა, მაინტერესებს. აი, მაშინ ეს საერთოდ არ წვალობ. ნაკა, მაშინ ესე. ვიღებ წვანის ხვირსახოც. ეხლავე. გიო შეიძლება ხაც ესეთ ლამაზ ხელებში ხარ წვანის ფისაფოცი შენი შეამოწმე ბოტანიკა ეხა გია რო გაქრეს <laughs> გია ბოტანიკა ყველაფერი ზია ყველაფერი კი ბატონო აი ვიღებს ფისაფოც ну ვიჭერთა ესე და აი ეხლა უყურე პატარა ეს მოვაჭერი თუ შეიძლება კუ და ვაიმე ვაიმე მართლა მოვაჭერ მართლა მოვაჭერე ვაი მანკი არა გიო აბა კაი კაი ის არა უშავს გატყუე მაშასი უყურე კარგად ძალიან კარგად უყურებ. აი ხა გავაფრენ ახლა ეს თავსაფარი. აქ ახლა მოხდება სასწაულე გიუშა. გამთელდა. ხალხო გამთელდა. დაიმე, ბრავო. აუ ერთი რომ გვასწავლოთ არ შეიძლება რამე მარტივი. და შორის გია გავგიჟე ეს ფოკუსი მე ეს ფოკუსი მე ბიჭო გია რამე თუ დაგეხეო ვიდანვე მოდის ჩემთან და ცხონებული გიაფერაძე გახსოვთ კი როგორ არის თეატრის მსახიობი მე გუბრობდი მასთან მექსიკაშიც ვიყავით ერთად მაშინ რუსაველის თეატრი იყო და მეც მეწავყევი და ეს ფოკუსი მე მაგას ვანახე და აი ესეთი რამე რო გავაკეთე რო გამთელდა წავიდა სახში და მის დედას თინას ეუნება თინა ჟორჟოლიანი იცი რა უჭრა ყველა შენ არიცი მე გიამ რამასწავლაო და სუხიშვილებმა თავსაფარი ჩამოუტანეს იაპონიიდან. <laughs> შოკი ძალიან მაგარი და თინას გამოართვა და <laughs> უყური არაფერი არ არის დაიჭირა ესე დაიჭირა მე ესე შუა. შუიდანაც აღჭი და მოჭრა ესე ეს დავარდა და ესე გააღო და ნახრეტია. ხო <laughs> და თინა და თინა თინა ყვირის და თინა ეუნება ეს რა არისო და ე არაფერია გია მასავლავო. აიღო ესე აიღო ძირიდან ისა ჩადო ესე გააკეთა ესე ესე გააღო და ის დავარდა კიდე ნახრეტია. <laughs> მეორედ გააკეთა და თინა მერე ცოტა იცით როგორი ალბატონი იყო და ცოტა შეობღვირა გიას აჰაო და მოიცა მოიცა გიას დაურეკოო ხო და <laughs> რაღაცა დამავიწყდა რეები გააკეთაო და მირეკავს და თინა ცოტა გინებით უყვარდა რა საუბარი იქიდან ყვირის ფარადაშვილო შეიძლება აჩქარა მე მე უთხარი აი ეგ ფოკუსი მე ცოტა დამავიწყდა მეთქი და წიგნი უნდა მოძებნო ჩქარა მოძებნე თორე ხო აღადგინეთ რა არაფერი რა აღადგინეთ აღჭა ეგრევე როგორ აღადგენდე მე კიდე ერთი რამ მინდა განახოთ, მაგრამ ის არა, უფრო სხვანაირად. ერთი ხალი მეუბნება, რომ აი ოპერის თეატრში ვზივა რომ გიაო და ძალიან ცხელაო რა, აი რომ თქვენ აი ეს ლოჟაში და ცხელაო და რა ვქნაო და მე უთხარი რა უნახნა და კარტი თან ან წაიღე, აბა მე კონდიციონერი ხო არა ვარ, ესე როდაგიბე რომ მეთქი და რა გავაკეთოო და რა გააკეთე და ესე გააკეთე და მე აი ესე რომ გააკეთებ კარტი ამოვა. ნუ ეს კარტი აიღე მე რა გააკეთე აი ესეთი მოძრაობა რომ ხრება კარტი მე რა გაჩნდება მე რა აიღებ აი ესე დაიდებ გააკეთა ვერი აი და დაიდებ ვაი მე შენ წამოყევიო რა ერთი საიდულო გამიგიან ყველაზე მარტივი რომელიღაც აღვიშერე ერთი მაინც ვერ დავიმახსოვრე მე მაგრამ კი ბატონო მაშასე ეხლა კი მუშაობ თქვენ ორთან დიახ ვაი მე ბრაზილია ეს არის თქვენი ოპლიო ჩემპიონატი იწება ეს არის თქვენი ან უკრაინა კი ბატონო უკრაინა ხო უკრაინა ბრაზილია ლურჯი ჰოპ რა ნაი რა საიდან ჩდება სამწუთელს საიდან ჩდება ლუკუჩა არს კრაო ბიჭო აი ხლა მოდის რასაც მე გავაკეთებ ის გააკეთეთ აბა შეგარი უკვე გია აბა განახებ ასალე ბიჭო რა არის ჯერ გააღე აჰა რა არა გია ჩქარა გითხარი განახებთ ახლა რასაც შეგააკეთებ ის გავაკეთოთ ჩვენ გოგოები დამეხმარებიან გას გააღეთ ესეც ხერხს ახოცები აჰა აი ეს აი ახლა გააკეთეთ ეს მოძრაობა მე დავიწყოთ აი ესეთი ყრა <laughs> აუ ეს მეც ვიცი ეს ყრა რთულია აუ მე ვიცი ეს ფოკუსი მეგობრებო შენ მე მგონი უკვე ვიცი ვინ გასწავლა აჰა მაშასე ყრა მაგათი არ გაიხსნება ბატონი გიასი მაგრამ მოუჭედეთ კიდე მე გავხსნი ამას როგორ გახსნილით თან ცოტა არა მე მართლა დაგუჭკაროთ <laughs> კი, აი ესა მეზღაური იყო და ეს საზღაო კვანტები ის. გიუშა, რაღაცა ძალიან სასაული ისქენი. აი ესე თუ დაიჭერთ, კარგია. მე რა ხე ძიმუშა, შენ როგორ ახარ მანდა? კარგად, კარგად, კარგად. მოუჭირე, ან შენ შემი კარი კიდე ერთი. აი ესე მე რა ძალიან ასე. ზებიდან შემი კარი კიდე ერთი. აი ეს. დაიჭირე. აბა, მაშასე. გავაკეთოთ ესეთი მოძრაობა. გავაკეთოთ აი ეს მოძრაობა. როგორ არის? შუაში კაი ბანძით დაიჭირე. აი აიღეთ აი ესა. რა მობილიზებული სახეები აქვს შეხედა ბიჭებს სტოლზე. ეხლა ეს თუ გახსნილი იქნება, მაგრამ ეს ჩემი სასი არ არის. გია? გია? მოემზადოთ? აბა. ამას მეც გავაკეთებ. 1 2 ე ჩემია. ჩემი არ გაიხნება შანსი. რა თქმა უნდა, თქვენი იქნება ისევ გაკვანძული. იუ, შან დიდ ბოდიში ვიხდი. <laughs> ძიმა, ძალიან დიდ ბოდიში. რიგი, <laughs> რიგი, ორი ეგარი. აი ყურადღები თუ ყურე ახლა. <coughs> ეხა არ გახსნა ეს თორე გავგიჟდები. ხო. ბუშკა, შეუბერე. არა. დიდი მადლობა. რა გახსნა ხალხო? ყანძი ყნების მეურნეობა გარბისავლებია. მე არავისთვის და დღეს გასწავლით როგორ ახსნი ყურე. ორი სამი თითი, ჩემი ტექნიკა ცოტა სხვა არის. ვიღებ ყვითელს, დავადე ყვითელი, აი აი აი ნახეთ. და მე აი ესე ძრება უყურე. ნახე. ოპ. აა. ხელის ხელი კი გასაგებია ძალიან მარტივია ბატონო გია აი ვიცი რომ ყველაფერს გასწავლიდა დღეს რა ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მე მეც ყინავ აი ბოდღელი ერთი კურდღელი მოგეყანა რა კურდღელს შემდეგ ეთერში მოვიყვა მოკლედ განწყობის შექმნა ვაიმე ხალები ყვავილებით თქვენ იყავით სავე თავსაბურავებით ჩვენ ყვავილები ჩვენი სტუმარი იყო დივიდი გიახარადაშვილი გია მადლობა მადლობა თქვენ ამ